Mm-hmm. Mm-hmm. walya atya omwami alina buzibu hmm. mm. mukuliko ewo miss uganda twavudde wabiraba byanyuma kirungi zaali zity empaka golaba zaali fe and fair waliwozaali fe and fair for the first time ndaba buli omu akkiriza nti eyawangula yalina okuwangula fast runner up yalina okuba fast runner up um, second runner up ya nokuba second runner up so buli omu i feel like buli omu ali ku the same page sinalabayo omuntu agamba nti nedda so mm -hmm. i think it was okay abantu abaagana baali bangi ne bagamba mbu witini yalina okubeera mm. wiina mbona ate omulala mbu twamupangisa erirnda of course ne mu competition yonna mubeeramu buli omu aba n'omuntu we gwayagala so omuntu we bwatawangula nga you know but for the most part abaaliwo bakiraba nti she answered i mean they were all brilliant but for her she answered all the questions in the most brilliant way mm. yali atambula bulungi ngaayogera bulungi so of course ne ba judges si basiru wabalaba they are all very educated people balina experience mu industry some are, um, in other industries business and mm. all of that um, so bonna bagenda okukiraba thewa seven of them nti yoyo asinga uh, because baaliwo so most times abantu abawakana babeera even outside babeera tebabaddewo tebakirabye so balabye ebifaananyi and mm. thats a very shallow way of looking at it gwenolaba ekifaananyi nogamba oli yeyandisinze no mm, mm. mm, bafacebook inlaws balina olugambo lwebatambuza nga wekweka ate nze ndi kwina nti twogera bwe tuti engalo tetuzi okutambuza buli wamu twagala kukwatako ku lugoyero wansi nze tebankwatako ndi mukyala mufumbo aneda ngamba kamera ah. zaffe zikwate ku lugoyero no problem ne mukiwa twawe emukwate eh, tewali buzi ate ntegedde kyekiraki oyagala intervyew olina olugambo <laughs> siina olugambo mm, mm, nkumanyi <laughs> but its okay anita mm. ekituufu mbu muno munda mulimu ka refugee njogera yolwaleero nkale bulira ebibuuzo byombuza lwaki mwagala nnyo okumanya like whats the problem twagala tegeka bebishaw ah, njaze tegekera incase mwali bwaba taliimu bwemba sinaba bagamba kintu hmm. muve ku ŋambo z'abantu hmm. ekituufu kyekikabebi mwekali tekaliimu none of your business i can't tell you I can't, I'm not confirming, I'm not denying. Hmm. Awokyotegeddemu gwe kyoba otegeera. Bibuzaabuza kubanga luli twalaba nga baby bump hmm. evuddeyo ne tudamu etwaka videoko hmm. aka making rounds on social media ng'oli mu lugoye luli nga ate oli so flat. Mm-hmm. Kati gwe ne mutegeera ki? Tomanyi. Kati awo mukitwalira awo. Ka baby kakyali kato. <laughs> Ah, bali kumi na kumpita ku stage. ekiddako eh, era si musango kubanga ebintu baabiri abazadde tebaabirya naye bannange madamu nje nfunira ekibuuzo ekirala eyo tuveeyo <laughs> abantu abeesunze omwana wo bagamba ki kuba abantu bamwesunze omwana mm. hmm. kirungi kiba kirungi hmm. naye nga balindeko tekaliimu siina kyengenda kugamba kale ffe bakwano ba mr mubiru otugamba mukwano gwe ngati hmm. leta siina kyengena kugamba kokyesigalize bwe luli baluvuddeyo ja twitter ku babishawa mmwe mumanyi sigenda kugamba kintu kyonna leero ayikonawakyomanyi kyoba omanya kyoba osigaza Mm. ndi kumbi nakugenda munkute mm. mukiseera nga nkyakola so about to go back waliwo abantu betwakula nga tulaba ku tv naye nga tetufunanga chance balaba byonna so tulibasanyufu okulaba ku ramzen Yes, of course. Of course, of course. Ngawe Ngambi legends and he's one of them. Mm. Before this waliomsanzia kwa Yes, yes. Hmm. Mm. on a friendly basis uh, not really just mm. industry acquaintance because namulaba ku Africa Magic Viewers Choice Awards in 2016. Mm. That's the hmm. first time when namulaba so mulaba red carpet so just meeting as a part of the industry nga bwonabeera ku mukolo guno nosanga nze nosanga oli nosanga oli so nange namusanga okay, kati mm. tukitwale nti officially wafuuka host wa events wakakitegeera oli wa mwaka ki <laughs> okubya ennyo mm-hmm. <laughs> okubya ennyo mm, naye ndoza ndi kumpi genda sokankwesonyiwa eh, kale bako kyotulekera mm. mm. mwine olugambo naye nja okay before you go uh, you had a what do you call Mulchada right yes so I how was. is the movie industry taking this so far amazing there's so much growth because look at this function you know we've never had a uh, function or an event that's dedicated to just artists and actors and actresses and people in film basically. We have so many for music and all of that, we even have fashion, but we've never had film. Mm -hmm. And it's such a big one for us. So this is huge, this is promising, this has opened so many doors. Mm -hmm. And as you can see, there's so many people here. So it's a good networking opportunity for everyone. You just never know what opportunities are going to come out of this, but I can promise it's definitely not the last. Okay. Yes. You had Chandala. Should we think we're going to go to movie in Dala so far? You watch the space. Mm. he's an icon he's an icon most of us everyone in the film industry especially the younger ones grew up watching him mm. so he inspired people's craft he inspired people to get into film to become actors producers directors so it's it's amazing to witness Yes. So far, have you engaged with him and you asked him about the skills they use or not yet? Not yet, not yet, because we've basically been engaging about the awards and what we're all here for. So I'm told he's here for a few days, so maybe there will be another master. He had a master class that I did not attend, so maybe he'll have another master. I'm not sure, but yeah. For now, we really, really do appreciate his contribution and him making time to come see what our industry looks like. Okay. Yes. Going on the business page, whatever you have cosmetics, yeah. you get time for it because we don't need parties, you host them, yeah. you're a married woman, or yeah. family. You of course, you balance. You balance. It's a business. I have employees. Um, okay. there myself so I seetaaga kubeerawo buli ddakiika buli ddakiika for my business to work i have systems in place that work for our business. So that's amazing. And we've grown. We're in Nairobi, we're in Chigali, we're in South Sudan, we're in Congo. So amazing with the business. How is it moving so far? Amazing, amazing, successful, successful. Okay. Yeah. abantu abagala okwengeginga mbagamba ebintu bya bbeeyi bano abawansi olina bakola oti hmm. ebintu byaffe omuntu bw'abikozesaako ajja kumanya lwaki they are that price from our ingredients that we use to our packaging to our branding and our, the money we invest in marketing and all of that if you try our product once you will know why so you won't you won't complain a lot because you will know that this is truly, truly deserving of the money. It's not like um, abantu abamu they'll get a product be just bagala profit. I'm not money hungry at all. Mm. So I'm after impact, you know, and getting people to love my brand. So sikola chintu to get money mm. otherwise nalichitesa kusentemeka olowooza singa mfa percent. otherwise it's a very fair price 40000 for the quality that we have mm. and matched. okay ba social media influence bade tulabanga bakuweza message because waliko wali host ku Miss Uganda twakulako mu company ye mushayi ngogenzo supportinga leo tukulabye wano ngabagamba ozeeyo eno mu mbeera y'abasde queen mm-hmm. obuyinza okugaana yeah that's their problem they're shallow minded me hosting me doing events does not mean anything so they'll be right. they'll be fine mm. Mm. none of my business wali bakantuka wandikuba nokama tino this is all I wanted in a man mm-hmm. ngamba ono mm-hmm. how special is he I don't talk about my husband in the media so mm. I don't do interviews about him mm. lastly change topic lastly about baali who Instagram would you give them a chance and you come back with a screen yes in the media thing yes mm definitely in the near future mm. definitely in the near future so mm the last message to the fans? I love you guys. Don't be too much in my business. But yeah, I love you and thank you for supporting my business and my brand and loving me and all of that. Regarding my personal life, no. I love you. Bye bye. Thank you.